Estamos en la calle Juan de Quesada, como si dijéramos la sede principal, la calle Juan de Quesada número 24. Y después tenemos nuestra exposición permanente de tejido, porque nos dedicamos a la cuestión de tapicería y carpintería en el número 18, donde también se encuentra la Casa de, Mujeres, Doña Amada Acosta. Y después también nos puedes encontrar en la carretera de Los Hoyos número 175, donde tenemos los talleres. El Centro Especial de Empleo, donde, como te decía antes, tenemos lo que es la cuestión de tapicería, carpintería, decoración, tenemos también la huerta de agricultura ecológica y después eh, volvemos otra vez a Las Palmas y estamos en distintas calles, por ejemplo, como es la calle, perdón, la Plaza Santa Isabel, donde tenemos las tiendas de segunda mano, después tenemos el Rincón del Lector, que está al lado de la Catedral, después también en Alonso Quintero también tenemos el Rincón, el Rincón del Lector 2, que le llamamos, y también de distintos, en también tenemos el Rincón del Lector, o sea que estamos un poco también en todo lo que es la ciudad.